Ich versuche zu vergessen. Dich und die schlimmen Momente, die immer mehr überwogen. Gibt es denn noch was zu sagen? Doch ich kann es nicht. Die schönen Erinnerungen, sie schleichen sich immer wieder ein. Zu jeder Zeit. Ich will hier raus. Nichts mehr sehen. Der Schmerz, der hört nicht auf, selbst heute noch nicht. Ich sehe uns Arm in Arm liegen, immer und immer wieder miteinander versinken versuche das Licht zu löschen, an nichts mehr zu denken, zu schlafen. Aber Gedanken und Gefühle brauchen kein Licht. Du kannst mir immer noch wehtun. Das muss aufhören. Ich würde deine Vergangenheit aber schon interessieren. Siehst du nicht, wie du, wie du mich zerstörst? Wenn er nicht will, kann ich auch nichts machen.